大家好，今天我们来分享一个看的简单的事实。那些从事催眠和磁力治疗，或是这一类的事情的人，都会有一个非常紧张的眼睛，这是非常明显的，因为他们试图透过他们的眼睛，强力移动他们的能量。他们将他们全部的能量都带到眼睛附近。 为了要影响、给予印象或驾驭某人，他们的眼睛将会变得很紧张，因为这样他们的眼睛才会充满能量，比他们所能够忍受的来得多。他们的眼睛将会变红、变紧张。如果我们看着他们，我们将会感觉到一阵的颤抖。他们以非常政治的方式。 或使用他们的眼睛，当他们看着我们，他们送出他们的能量来驾驭我们，而透过眼睛驾驭是非常容易的。拉斯普丁的情况就是这样，他在列宁之前掌管了苏联，就只是透过他的眼睛，他只是一个普通的农夫，没有受过什么教育，但是既具有。 一个非常强有磁力的眼睛，而他知道如何使用这双眼睛。当他看着我们的时候，我们就会忘掉自己。在那个当下，他可以用心电感应的方式传送给我们任何建议，我们就会照着做。那就是他驾驭沙皇、沙皇之妻和皇室的方式，然后透过他们。 来驾驭整个苏联，如果没有他的意志，什么事都不能做。我们也能够具有那样的眼睛，它并不困难。我们只要学习如何将我们全部身体的能量带到眼睛，它们将会变得很洋溢。然后每当我们看着某人，我们的能量就会开始流量他，他会包住、包围那个人。 穿过他的头脑，在这个强大的震撼当中，他的思想就停止了。这种现象并不是很稀有，而只发生在人类，在所有的动物界都会有这样的事在发生。有很多动物只要看着他们的猎物，而那个猎物也看着他们，它就完蛋了。然后那个猎物的眼睛就会被固定，它会变得。 无法移动，无法逃走。猎人对于这一点知道的非常清楚。猎人会发展出非常强而有力的眼睛，因为他们一直都在黑暗中找寻动物。他们的眼睛会变得强而有力。小偷和猎人都会自动的渐渐聚集，聚集更多的能量在他们的眼睛，因为他们工作上的关系。 比如说，突然间有一只狮子来到一个猎人的面前，而猎人身上没有带任何武器，因此他什么事情都不能做。然后他们一直都会以这样的方式，那个猎人会盯着狮子的眼睛看。现在他就要依谁的眼睛具有更多的磁力来决定。如果狮子的磁力比较少， 而那个猎人可以将他的全部的能量带到他的眼睛，这是容易的。他可以这样做，因为当死亡就在那里，一个人什么事情都做得出来。当死亡在那里，那个猎人会将他所有的能量都孤注一掷。如果那个猎人能够自己洞察那只狮子的眼睛，将其他的一切都忘掉，而只是看。 如果我们能够就只是看，变成那个看，那么整个能量将会从我们的眼睛跑出来，然后那只狮子就会逃走。它将会带着恐惧而战斗。我们可以透过眼睛将我们的整个能量射出，但是当我们这样做的时候，我们的眼睛会感到异常的紧张，我们将会睡不着，无法放松。 所以，所有那些试图想要驾驭别人的人都会变得不安。如果我们看着他们的脸，他们的眼睛将会是活的，但是他们的脸将会是死的。注意看任何催眠师，他们的眼睛都会非常的活，但是他们的脸将会是死的，因为他的眼睛吸取了整个能量，而其他的地方就变得非常没有能量。 那我们今天就分享到此。